Salam sejahtera semua. Diharap cikgu-cikgu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Um, saya telah ditanyakan dengan satu soalan iaitu bagaimana kita nak tukar uh, view ataupun layout di dalam Google Meet. Seperti mana yang kita tahu, uh, Google Meet telah didatangkan sekali dengan Google Classroom yang mana kita boleh gunakan untuk berinteraksi dengan murid-murid ataupun pelajar-pelajar kita lah. Tapi masalahnya kadang-kadang bila terlalu ramai pelajar, kita menghadapi masalah untuk uh, kawal view dalam Google Meet. Uh, secara defaultnya view uh, Google Meet tu ada berapa uh, pilihan sahaja tapi nasib baik kita ada satu extension yang kita boleh gunakan. So pergi ke Chrome Web Store ataupun just Google sahaja uh, Google Meet with View ni dalam extension. So kita kena install dalam Google Chrome. So bila kita dah install uh, Grid View ni, kita pergi ke butang atas ni kita akan nampak uh, satu tambahan ikon tambahan so yang ni lah kita boleh aktifkan ataupun nyah aktifkan grid view grid view tu uh, membantu kita untuk mengawal uh, cara kita lihat apa yang dipaparkan di Google Meet ni dalam versi desktop lah saya ulang so kita boleh pilih kita nak highlight speaker pun boleh kita nak include your sound grid contoh kalau saya dah enable saya nak uh, saya nak apa ni nak show only partition pun boleh maksudnya kita tunjuk yang menyertai sahaja tapi satu lagi ialah ke bawah ni kalau kita tekan kita boleh tekan change layout ni kita nak bentuk tal macam ni ataupun bentuk uh, sidebar sidebar nanti kalau kita tengah present baiklah itu sahaja tentang Google Meet Good View ni uh, jangan lupa ikuti video-video saya yang lain dan jangan lupa subscribe terima kasih Thank